Şəhidlər Xiyabanı, Sabir Əhmədli, ixtisarla. DTK-nın yeni binasının qarşısından başlayaraq, Nərmanov cadəsinin hər iki səkisində qərənfillər qoyulmuşdu. Sağdan, soldan bardürlərin üstünə düzülmüş qırmızı qərənfillər qızıl yelkəni təki çəkilib gedirdi. Dağüstü parkın qarşı meydanı adamla dolu idi. Moskva mehmanxanasının üst yanı, geniş meydançanın bəri başında bir sarı avtobus saxlanmışdı. Adamlar avtobusu araya almışdı. Sarı avtobusun içərisində kimsə yox idi. Qapılar bağlı idi. Avtobusun gövdəsi, böyürləri, yuxarı-aşağı dəlmə deşik, atəş atəş üstündən döşənmişdi. Yüzlərlə Bakılını, minlərlə insanı küçədən küçəyə, dayanacaqdan dayanacağa, şəhərin bir başından o biri başına çatdıran xəzəl rəngli Ikarus həlak olanların məzarına baş çəkməyə gəlmiş əhalinin, qonaqların gözü önündə saxlanılmışdı. Bu maşının sürücüsü sağ qala bilməzdi. Qarşıdan üz-üzə sancılmış iki güllənin biri sürücünün əyləşdiyi sahəni, düz onun başının göründüyü parçanı, o biri isə biraz aşağı, ürək səmti dəlib keçmişdi. Kim imiş bu dəlmə deşik abidənin yiyəsi? Bu kişi ömrü boyu avtobuslarda getmişdi. Hər bir sərnişinin şəhərin sıravi sakininin üzləşdiyi əzabı çəkmişdi. Hər cür sürücü görmüşdü. Avtobusun qənşərində dayanıb, geniş, azacıq qabarıq alın şüşəsində açılmış güllə yerlərinə baxdıqca ona elə gəlirdi ki, bu binəvanın sahibi, sürücü onun tanıdığı insandı. Nə vaxtsa görmüşdü. Avtobusun ətrafına yığılmış adamlar sarı maşının içini, çölünü gözdən keçirir, güya onun atəşə tutulduğu anları, qəziyəni göz önünə gətirir, götür qoy eləyirdilər. Kişi göz-göz açılmış qabaq şüşəyə bir də baxdı. Sağ yana bircə güllə dəymişdi. Başlıcası sol, sürücünün əyləşdiyi yeri idi. İndi bu kişi sol yanda, düz ortada, biraz yuxarıda açılmış dəliklərin arxasında, şüşənin o üzündə sürücünü görməyə çalışdı. Düz alnına dəyib. Biraz aşağı, sağ əl, sol qol, ürək. Görəsən güllənin hansı siftə dəyib? Yuxarıdakı, alın səmt, ürək, yoxsa çiyin? Dörd-beş küllənin deşdiyi dəliklər ayı bürcünün ulduzlar düzümünü xatırladırdı. Kişi gecə saat 12-dən sonra başlayan, yeri, göyü, həm də vərdə canlı-cansız nə varsa, hamısını oda tutan atəşin bu avtobusa necə yönəldiyini, necə tuşlandığını ağlına vururdu. Kim olub atan? Gör necə insafsızmış, neçə kərədən yayılım açıb, avtomatın bütün bir xəzinə gülləsini sərnişin avtobusuna çırpıb. İçində adam olubmu? sərnişin ya bəlkə oraya toplaşmış adamlardan. Olmayıbsa bəs onda avtobusun böyürləri, sərnişinlərin əyləşdiyi kürsülərin yan şüşələri niyə büsbütün qəlpəyə tutulmuşdu? Hə, güllə əzəlcə bərk zərər verməyib. Qoluna, biləyinə toxunub, çovuyub əlinə dəyib, yalayıb keçib. Sonra maşının aradan çıxacağını görüb qatillər iki yandan atəşə tutublar. Daha sonra düz qarşıdan, Salyan kazarmasının Tiflis prospektinin döngəsinə can atarkən bir dəstə avtomatlı ilə üzləşmiş, onlarca tankların şaxıyan işıq püskürüsündə apaydın seçilən, qara gözləri işıqdan qamaşan qapqara qarabıq oğlanı hədəfə çevirmişdilər. Alnına, sinəsinə, ürəyinə. Avtobus biraz getmiş, qarmoşqa ilə bir-birinə bağlanmış vaqonları ortadan bükülüb, səkiyə çıxmış, sönmüşdü. Güllə deşiklərindən ölümün bəbəksiz gözləri baxırdı elə bir. Avtobusdan ayrılıb döndü meydana. Meydanın ortasında bir parça yer həmişə yaşıl kollarla səpələnmiş, tən ortada yer kürəsini andıran bitki şarı becərilmişdi. Yaşıl çəpərin çöplərində, şar kolun yaxasında, sinəsində qərənfillər bitmişdi. Dünyanın heç yerində görünməmiş möcüzə, sehirli bir calaqdı. Kollar qərənfillər açmışdı. Meydan çəpər üstə çayırlıq qırmızı qərənfillərin boyasında uyumuşdu. Ötən 3-4 gündə hər gün bir soraq çıxır. Qanlı şənbənin dəhşətləri söylənilirdi. Gecələr Bakı sakinləri, Azərbaycan milləti azadlıqdan danışan Mirzə Xəzərin səsini eşitməkdən ötürü çırpınırdı. Ölənlərin sayı söylənilir, qapı qonşuda, məktəbdə adları çəkilirdi. Evdə, işdə, küçədə kişi qulağını şəkləyir, Ölənlərin arasında tanış arayırdı. İşdə salamatlıqdı. Onların qohum-əqrəbasından yaralanan ölən yox idi. Halbuki kişi elə bil bunu istəyirdi. Bəlkə onda qətlə yetirilmiş minlərlə insanın taleyini aydınlaşdıracaqdı. Avtobusdan ayrıldı. Meydanı dolanıb, üz tutdu Davuslu parkın girişinə. Adamlar girişdə toplanır, daş pillələrlə yuxarı qalxır, xiyabana doğru tərpəşirdilər. Bu başdan o başa sim çəkilmişdi. Sim boyunca qərənfillər döşənmişdi. Şəhidlərin paş ruhu qızıl qərənfillərin zərif, təmiz ətri ilə qovuşmaqda idi. Kişi anlamışdı, fərqinə varmışdı. Yenicə qəbristanlığa çevrilib ad da qoyulmuş şəhidlər xiyabanının üst və altınca xiyaban boyu ağaçlıqdı. Qışın amansız hədəsinə tab gətirən, aramsız olaraq yaşıl qalıb, ömrü boyu yaz təranəsi oxuyan ardıclar, tinklər, hövl etmiş. Yaqut gözlərini açıb, gəlib keçən yas əhlinə məlulcasına baxırdı. Xiyabanın bir yanı, qəbirlərin baş səmti hörgü idi. Bakının karxana daşlarının bitişində, künclərində gözcüklər var idi. Yaz girəli qaranquşlar, bülbüllər kənddən, çöllərdən köçüb gəlib, şəhrin dağ yamacında yurt tapmışdı. Qış girəli daş yuvalar sovulmuşdu. İndi həmin zindan öycüklərin hər birindən tacdarağa qana bələnmiş bir quş çıxıb, torpağa tapşırılmış şəhidlərə həyan olmuşdu. Daş yuvacıqlara qərənfillər sancılmışdı. Çiçəklədiyi heç zaman görünməyən şamlar, küknarlar, al-qırmızı gül açmışdı. Bundan o yana kişi axtardığını tapmışdı. Tanış, bu qoçaq milsəner, geri daranmış teli, paqonu, iri gözləri, səliqəli bığları. Lap bu yaxınlarda gördüyü idi. Hə, özcə sahəsi, zolağı idi bura onun. Səhərdən axşama qədər, axşamdan səhərə Dağüstü parkın xiyabanlarında dolaşır, dəniz körpülərinə baxır, bayla tamaşa eləyirdi. Papaqlı geyimli kişi, iş güc adamı, oğul uşaq yiyəsi, saç-saqqal çallamış. Daha tanımağa, adsan sormağa nə ehtiyac vardı?'' Xiyabanın o başında da Yasin oxunur, Fatihə verilirdi. Adamlar iki-bir gedir, bayıl yamaçları, tərsanələrin qənşərləndiyi dərənin başında dönür, alt xiyabanla qayıdırdılar. Burdansa göz yaşı axıtdıqları şəhid qəbirləri görünmürdü.